çekelim gül katarı Bardan elim iğne Ne tapırdım seni canım Canan oy yok gönülden Bir vakta cezben çıktın Şun kabardı uzun Havada çiz etti dedi Mahabatın kokusu Havadan çık gitti dedi Mahabatın kokusu Gülbara gülbara Çiğdamın seni Özün sulu derişte aldım seni Ödüm sulu periştem ay perim Geleceğim tavrımsız bir köçenin yenile Kolum bağlı boza güldü Koylum geldi tepsele Bir okulda da sende dağlı Çok erken boyacağım Günü sende yemez canım Mumum bağlı teşere Günü sende yemez canım Mumum bağlı teşere seni Azimsun eniştem Alperim Gülbara gülbara Sivan seni Azimsun Ay Alperim edemezsin bilen bilem ol siganım Seni gayet geldesin Benim oldun ev canım Altı şaket kolunda Amin olsam bağla verdim Aksinin yolunda Amin olsam bağla verdim Aksinin yolunda bara dilbara Sigam seni Razım sulu erişten Alperin Dilbara dilbara Sigam seni Razım sulu erişten Alperin Dilbara dilbara Bırakın seni Özüm sulu serişte Ay derim